Każdy może być ofiarą hejtu. Nie nosisz najmniejszych rozmiarów ubrań? Jesteś ze wsi? Popierasz równouprawnienie? Popierasz ideę równości? Nosisz chustę? Jesteś Romką? Albo po prostu jesteś. Hejt jest jak wirus. Mutuje się i multiplikuje. Może zaatakować każdego. Nie ma na niego skutecznego lekarstwa. W Polsce mowa nienawiści to problem. Aż 7 na 10 Polaków zetknęło się z rasistowską mową nienawiści, prawie 8 na 10 z homofobiczną, a więcej niż 6 na 10 z antyromską. Jeśli to ty hejtujesz, krzywdzisz i łamiesz prawo. Jak skutecznie reagować na hejt? Humanity in Action Polska i Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS stworzyły ogólnopolski projekt – Opracowaliśmy formułę społecznych startupów. Młodzi ludzie z 16 województw pracowali nad innowacyjnymi pomysłami przeciwdziałania i reagowania na hejt. Pomysły powstały na podstawie diagnoz i były dopasowane do lokalnej społeczności. W efekcie 17 młodych ludzi zainicjowało społeczne startupy idei i podjęło konkretne działania. Oto kilka z nich. Opowiedz się to e-platforma z historiami osób narażonych na wykluczenie. Udało im się przekuć różnorodność na atut. Dzięki temu można przełamywać stereotypy i uprzedzenia. Opowiedz się i ty. Dodaj swoją historię do projektu. Hate Alert to wtyczka, dzięki której jednym kliknięciem możesz zgłosić nienawistne treści do administratora i odpowiednich organów ścigania. Ściągnij ją i zgłaszaj mowę nienawiści w kilkanaście sekund. Mamy Głos powstał, by przemówić w imieniu młodych kobiet. Dzięki spotkaniom z megababką i warsztatom dziewczyny współtworzą kompendium wiedzy dla ofiar przemocy, a ty możesz pomóc promować przesłanie Mamy Głosek. Sport Start Hate Stop to akcja promująca zachowanie fair play. Zmieniamy postrzeganie drużyn i kibiców. Propagujemy kulturę słowa na stadionie i na murze. Szanuj kibica przeciwnej drużyny. Ludzka twarz wspiera osoby dotknięte hejtem, przekazuje dobre słowo animując i angażując Białystok i całą Polskę. I ty możesz przekazać dobre słowo udostępniając filmik lub nagrywając swój. Obejrzałeś ten film i myślisz, co z tego? Chcesz mieć wpływ na tworzenie świata wolnego od hejtu? Włącz się! Poznaj inne startupy. Wejdź na stronę www.uprzedzuprzedzenia.org i z nami przeciwdziałaj hejtowi.